Wel, dyma bore ni'n edrych ymlaen at bob blwyddyn yma yn swyddfa'r Prif Weinidog a y diwrnod pan ni'n edrych ar y cerdyn sy'n wedi dod i fewn fel rhan o'r cystadlaethau i dewis cerdyn nadolig i mynd ledled y byd o'r swyddfa'r prif weinidog. A them y tro hwn oedd croeso i Gymru. Ni'n gwybod mae pobl ledled y byd wedi cael flwyddyn anodd ac yma yng Nghymru ni wedi cael y cyfle i croesawu bobl i dod fan hyn ac ail sefydlu. Diolch yn fawr i pob un sy'n wedi cymryd ran yn y cysadleuaeth. Dyma'r y foment a i dangos yr un sy'n wedi ennill. So, llongyfarchiadau mawr – i Ysgol St Mary yn Llanelli. A diolch yn fawr i'r arathrawon ledled Cymru sydd wedi cymryd ran yn yr ymdrech i ffindio y cerdyn nadolig sy'n mynd o Gymru trwy'r byd i gyd.